Det jeg liker aller best med jobben, er at jeg får treffe veldig mye spennende mennesker og møte og bli kjent med spennende bedrifter og aktører i Flekkefjord-samfunnet. Eh, Også det å jobbe med utvikling generelt er jo veldig spennende. Du ser resultater fort. Eh, og så er det òg eh, et privilegium både for meg og småbyen at vi kan velge hvem vi vil jobbe med, og vi kan bygge opp nettverk med positive mennesker og positive bedrifter. Det jeg merker gjennom den utdannelsen jeg har gjennom UiA, at jeg har fått en god forståelse for hvordan et samfunn eh, fungerer. Både politisk, administrativt, eh, men også organisasjoner, bedrifter og, og hvordan ja, frivillighet spiller inn. Og jeg tror jo at en, en statsvitenskapsutdannelse kan fungere i små samfunn, små byer, sånn som Flekkefjord. Eh, når du kjenner samfunnet, så vet du kanskje hva som mangler i det samfunnet du er i, og du kan eh, være med å definere din egen rolle. Småbyen er en organisasjon som jobber med ja, bolyst for de som bor her, i tillegg at vi prøver å tilrettelegge for våre besøkende. Eh, og vi jobber spesielt med Flekkefjords fire turistfyrtårn, som er Gamlebyen i Flekkefjord, eh, Flekkefjordbanen, dresinnsykling, eh, øya Hidra og Gjettegrytene som ligger på Brufjell på Nasira. Og så jobber vi med byutvikling i samarbeid med kommunen og aktørene i sentrum. Og så jobber vi med arrangement. Noe av det som er viktig i denne jobben, i tillegg til, til utdannelse, er nok det at du er glad i folk og er glad i å møte forskjellige typer mennesker. Eh, at du Eh, kan bygge de tillitsfulle nettverkene. Eh, så personlig egnethet er nok òg viktig i en sånn type stilling.